ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ሰባት የሚጠጉ የተለያዩ ኤሌክትሪክ መኪና ሞዴሎች አሉ። የመጀመሪያው Mercedes EQC 400 ሲሆን ይህ መኪና መርሴዲስ እስከ 2024 ድረስ ከሚያመርታቸው አስር ኤሌክትሪክ መኪኖች አንዱ ነው። ሁለተኛው ሃዩንዳይ አያኒክ መኪና ሲሆን ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገጣጥሞ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ሲሰጠውም ተመልክታችሁ ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ Audi e-tron Sportback ነው። አንድ ብቻ ነው ያለው እሱም ለሽያጭ ቀርቦ ከሁለት ወር በፊት 12 ሚሊዮን እንደነበር አስታውሳለሁ። ከዚህ መኪና የወደድኩት ማብራቶቹ በተለይ በማታ የሚገርም ዲዛይን ነው reflect የሚያደርጉት። አራተኛው Porsche Taycan ነው። ይህ ፈጣኑ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ኤሌክትሪክ መኪና ነው። ከዜሮ እስከ 100 ኪሎ ሜትር በሰዓት በ3.4 ሰከንድ ውስጥ ይደርሳል። አምስተኛው Tesla Model S መኪና ሲሆን ለብዙዎቻችሁ መነጋገሪያ የሆነ መኪና ነው። ምክንያቱም የ RIDE ን ምልክት መኪናው ላይ ለጥፎ ሲጓዝ አይታችሁ ስለነበረ። ስድስተኛው ደግሞ Tesla Model Three መኪና ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የሚገኘው ኤሌክትሪክ መኪና ነው። የመጨረሻውና ሰባተኛው ደግሞ የቻይና ኤሌክትሪክ መኪና ሲሆን WM Motors ወይም Weltmeister EX 5 Z ይባላል። ይህ መኪና best selling መኪና ነበር ቻይና ውስጥ። ከዚህ መኪና የወደድኩት ከፊት ያለው screen ቀጥታም ወደ ጎንም መሆን ይችላል።